Apenas feche os seus olhos. Em três respirações profundas. Inspire. Expire sem intervalos. Inspire. Expire sem intervalos. Mais uma última respiração no mesmo ritmo. Permita-se fazer uma respiração ainda mais profunda. Quase que o dobro das três primeiras. Inspire profundamente. Expire. e mais uma vez bem longa, suave, o mais longo que você puder. Agora que você está aí calma, absolutamente relaxada, mantenha um ritmo normal de respiração, mas procure fazê-la esférica, plenas, suaves, sem intervalos entre a sua inspiração e a sua expiração. respirando. Conecte seu coração com a sua mente. Sinta um tubo de luz interno. Vai do centro do seu coração centro da sua mente. E apenas se permita estar aí sentindo. Inspire, expire. Olhando dentro. Perceba como se sente o seu corpo emocional. Quais as emoções mais presentes nesse momento na sua vida? Qual a emoção mais presente no seu dia a dia nos últimos tempos. Apenas tome consciência disso. E à medida que você toma consciência, você vai trazendo essas emoções para dois potes dentro do seu coração. num pote, você vai colocando as suas emoções que expandem o seu coração para o amor e para a leveza. E no outro, as suas emoções mais densas, que te tensionam, te entristecem. Seus sentimentos de tristeza, medos presente. Apenas respire. Inspire e expire. E tome consciência agora das emoções que você sentiu no último dia, nessas últimas 24 horas. esqueça, não divido pote no seu coração. Apenas esteja aí inspirando e expirando. Como perfeita alquimista, Imagine agora que na sua inspiração você traz energia na cor lilás. Ela entra pelo seu nariz, pelas suas células e chega nesse centro do seu coração. Você se visualiza aí como um perfeito alquimista? E à medida que essa energia lilás vai entrando, você vai direcionando para essa taça, esse pote, onde você colocou as emoções que fizeram com que o seu coração espaço mais restrito, mais preso. Você está aí. A energia lilás se transforma num lindo líquido. Todas as emoções dentro. um perfeito alquimista, você coordena agora. E você ordena. Que ingrediente você traz nessa luz lilás para transmutar esses sentimentos? que elemento você quer transmutá-los. Apenas esteja aí, alquimizando, balanceando E à medida que você observa a energia transmutando na direção que você escolheu, tão logo o trabalho se complete. Essa energia se transforma em uma linda luz branca. Imagine você pegando as suas duas taças. As emoções plenas de luz que expandem o seu coração e esta nova taça que você transmutou a emoção que você deseja. Imagine as suas mãos trabalhando cada uma dessas taças, fundindo-as. A luz branca, como esse elemento, esse elemento alquímico de transformação, de transmutação. Vá trazendo para a sua mente. emoções você quer mais presentes em você, no seu dia a dia, no seu dia de hoje? Molde esses recipientes. Molde essas energias, imprima através da sua respiração. apazigua e silencia. Você observa. Apenas observa. E você começa a respirar ainda mais conscientemente. A cada inspiração, você traz do prana que você deseja que nutra e sustente o que você criou. A cada expiração, o que você manifestou se expande, irradiando pelos seus poros, se Respire cinco vezes bem conscientemente. Você é o mestre, o alquimista. co-criando através da sua respiração o dia que você quer experimentar e viver. Inspire, expire, imprima quais as emoções. Você escolhe hoje regir o seu dia. Uma última respiração bem consciente. Na consciência de que isso está criado e manifestado. Você abre os seus olhos. e se coloca pronto para viver o seu dia no mundo da matéria.